حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم وسع وسع من هنا لا تاخد اللي فينا وسع وسع من هنا لا تاخدها من بطل مش بخاف من اي حد لو كنت ما مرجع من بيت وعيال اصل معلم شطه مش بخاف على قرش بلا القرش يجيلي من اي بلد اصل انا معلم معلم اصل معلم number one وانا معلم number one number one و number one زينا دولة ولا زينا دولة حصريا زينا دولة مهرجانات دوت كوم يا حبيبتي رحت فين احنا مش باينين ليه قاعدين ليه شايفين احنا ميتين ليه قاعدين ليه شايفين يا حبيبتي رحت فين احنا مش باينين ليه قاعدين ليه شايفين احنا ميتين احنا زو قالوا ولو احنا اسوان ليه بليز لين واحنا محترمين بس على من هنا احنا جينا من هنا جينا من شارع صراحة من هنا فوز العالم الدولي هو في كل قوم كلمة السيد محمد هو على الفوق والمغني الفنان كريم الكروان حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم